見てくださいこのたくさんのドームハウスここ阿蘇ファームランドには480棟あるそうですそしてこのドームハウス世界初の発泡ポリスレンでできているんですあーこれはなかなかおしゃれな感じに仕上がってますねちょっと中に入ってみましょう ても広々としていますねこのタイプで約11坪22畳ありますこちらはもう一回り大きいタイプです約13坪26畳ありますこのように工夫次第でロフト付きにしたり露天風呂にも利用できます ほどこんな風にも使えるんですねそうですそれではこのドームハウスの特徴を紹介していきましょうこれがドームハウスの構造材です発泡ポリスチレン製で厚さは20センチありますでは普通の発泡スチロールとはどこが違うのでしょうか このように優れたドームハウスの構造材の特徴は木のように腐りません鉄のように錆びませんまたシロアリにも侵されないので耐用年数は半永久的に使用可能です発泡ポリスチレンの軽量性とドーム形状による安定性により縦揺れ横揺れの地震に強く安心して暮らしていただけます 素材そのものが断熱材圧倒的な断熱性能を誇ります高い気密性を持ち冷暖房によるエネルギーは極めて少なく済みます26畳の広さでも6畳用のエアコン1台で十分対応できますまた球体の特徴である自然対流で室内の上下温度差を緩和します 半球体のため1点にかかる風力を全体に分散しますドームハウス本体の組み立ては3時間で施工可能ですドームピース1枚の重さは約8 0キロ人の手で簡単に持ち運べ施工も組み立て式のためとても簡単ですしかも廃材などが出ないため環境にも優しくなっています なるほどよくわかりましたでも一つ気になることがあるんですけどこれって燃えないんですかご安心くださいドームハウスの構造材発泡ポリスチレンは火を当てても焦げるだけで燃え広がることはなく有毒ガスも出ませんさらに何年加工になっています建築構造物として国土交通大臣の認定を取得していますから 一般の新築家屋と同様に建築確認申請すれば日本中どこにでも建てることができますドームハウス7000型は外径で直径7メートル高さ2.95メートル約11坪です 活用例には宿泊施設別荘老人施設サウナカラオケボックス飲食店などがありますドームハウス7700型は外形で直径7.7メートル高さ3.85メートル約13坪と 7000型を一回り大きくしたタイプです活用例は7000型同様宿泊施設飲食店などがあります ロングドームはドームハウスの特徴を生かした新タイプですパーツを増やすことでより広い面積が得られます活用方法として冷凍庫農業ハウス倉庫宿泊施設レストランなどさまざまな用途が考えられますまたパーツの組み合わせによっていろいろなタイプにできます さらにドームハウスと両アーチ連結ユニットを組み合わせることでアイデア次第でさまざまな用途での使用が考えられますどのような用途にも利用できアイデア次第で無限の可能性があり耐震性耐久性に優れ省エネなどこれからの時代にマッチしていることがよく分かりましたいかがでしょうかこのドームハウスで あなたのビジネスチャンスを広げてみませんか